Johnny Depp naceu en 1963 en Kentucky. É un actor, produtor, director, guionista, empresario e músico especialmente coñecido polas súas colaboracións co director de cine Tim Burton, co cal participou en oito películas. Comezou a súa carreira interpretativa ao aparecer no filme de terror Pesadelo en Elm Street. Conseguiu diferentes premios e méritos pola súa carreira ao longo de toda a súa vida. En 1999 recibiu o Premio César a César Honorífico á idade de 35 anos pola súa trayectoria profesional. En 2003 o premio SAG a mellor actor, á idade de 39 anos, coa película Piratas do Caribe, a maldición da perla negra. En 2008 o Globo de Ouro a mellor actor, comedia ou musical, á idade de 44 anos, coa película Sweeney Todd. Finalmente, no ano de 2015, recibiu o galardón Lenda Disney, á idade de 52 anos, xunto con George Lucas e Danny Elfman. Foi nominado tres veces ao Óscar. Tamén foi galardoado cunha estrela no Paseo da Fama de Hollywood. En 2015 casouse con Amber Heard, actriz e modelo. En 2016 divorciáronse e Amber obtivo unha orde de afastamento contra Depp, declarando que o actor abusaba tanto verbal como físicamente de ela. Presentou unha fotografía do seu rostro cuberto de feridas como proba de que Depp a golpeara. Tamén gravou un vídeo onde se pode observar o actor golpeando os mobles da casa e tendo unha actitude violenta contra Amber, tirándolle enriba unha copa de viño e abalanzándose sobre ela. Johnny Depp é coñecido fundamentalmente pola súa carreira como actor, predominando nos xéneros de terror, comedia, fantasía, acción, aventuras, drama e romance. Protagonizou un total de 51 películas e apareceu en moitas outras como personaxe secundario. Destacan Pesadelo en Elm Street, Cry Baby, Eduardo Manos Tesoiras, Piratas do Caribe, Charlie e a fábrica de chocolate, A noiva cadáver, Alicia no País das Maravillas, etc. A revista Vanity Fair ubicouno en segunda posición na lista de as 40 celebridades de Hollywood con máis ganancias ao longo de 2010, con ingresos estimados en 100 millóns de dólares. En 2003 e 2009 foi elexido como o home vivo máis sexy do mundo pola revista estadounidense People. Depp protagonizou moitos escándalos, peleas, altercados públicos, dende finais do século XX. Por exemplo, en novembro de 2015 recibiu o encargo de presentar o premio ao mellor documental o produtor Sepp Gordon nos Hollywood Film Awards. Sen embargo, Johnny Depp atopábase nun suposto estado de ebriedade. Ante o micrófono mostrouse errático e confundido. Realizou o discurso e finalmente pediu disculpas dicindo que era unha desas noites. Nin o actor nin os seus axentes deron explicación algunha o seu comportamento.